كلب البصر أطلقت السقف موت حجب الرؤية Plan! What the fuck did you have planned, dude? Reina, you have planned! سقطت السبايك في A آخر لاعب باق أكره قول ذلك لكن من الأفضل اللعب بروح الفريق على الأرجح لذا ما هي الخطة؟ Don't fucking blame Sage. لا يمكنني استخدامه حجب الرؤية روسي عدو something! Glory Atlas Spike. معالجة تبا يا سيج أنت قادرة على لعب كل الأدوار أتساءل عن سبب وجود بقيتنا هنا زعزعوا صفوفهم التقط ال spike في B. آخر لاعب باق الرؤية تبقى عدو واحد حصلت على السبايك شد الجهاز ولا ايه؟ الثلاثية نحن الثنائي المثالي تمنحين الحياة وأنا أسلبه تحلي بالقوة يا سكاي بقى عدو واحد, واحد. أشعر بالضعف سوف يستفيد أولئك الحمقى من قضاء بضعة أشهر من العمل في مزرعة ما غلب البصر حجب الرؤيه سلام آخر لاعب باق تبقى عدو واحد سقط ثلاثة ما هناك لا يمكنني وصف شعوري إنهم مثلنا ولكنهم مختلفون هيا فلنذلهم الرؤية رصد عدو في الوسط شاهدوا هذا انتهينا قتيل آخر من التالي؟ عليك بهم أطلقت الصقر عملت سقطت ال spike في ايه قتلت الثالث حوزتي تبقى عدو واحد قد أطلقت الصقر آخر لاعب باق رغم أذية هذا العالم لي إلا أنه ملكي وسأقتل للدفاع عنه لن تروا شيئا تعالوا للعلاج لقد فقدتم قوتكم يا للإثارة <laughs> أعيد تلقيم لك الصبي قد مات تبقى عدو واحد يحاول التغلب علي من أجلك يا أختي طريق البصر رصد عدو في ايه رصد عدو سبايك الوسط تبقى عدو واحد نحدد الهدف ثم نهجم أتفهمون؟ I have all them if you need سأحمي ظهوركم ولكن كما تعلمون من الأمام الهرب حجب الرؤية قتل عدو آه. هناك ما بس القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ كان قتالا جيدا تبقى عدو واحد سقطت السبايك في بي آخر لاعب باق لقد فقدتم قوتكم Spike B. They all in B. Jeez. Share your ass. Go, تبقت go, go, ثلاثون go, ثانية. go. Oh my god, what am I fucking watching? Holy shit. حجب الرؤية I dumb stupid Adam. Huh? تبقت أي عشر س- ثوان What the fuck? Just go. أداء رائع Oh my god. Dude, you're not human actually. آخر جولة في الشوط لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا لننفقها actually have no brain spike في A ستبدأ المطاردة السبايك بحوزتي آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية سرعت لسبايك تخديل الجبهات وسنعود إلى النور وصلت لسبايك في اي اطلقت الصقر اطلقت الصقر قتلته اعيد التلقيم بقى عدو واحد ثالث آخر لاعب باق زرعت السبايك إلى جانبكم سقطت لسبايك في B لاعب باق تبقى عدو واحد قتلت الثالث أخلقت تبقت ثلاثون ثانية أداء رائع لا تختبروا صبري لقد نفدت شحناتي حسنا نحن نعرف الإجراءات ليلتزم كل واحد منكم بدوره وسنحقق النصر وقت الصقر عملتهم من زرعت سبايك تبقى عدو واحد أنا هنا سأعالجك كيف ستجري الأمور هذه المرة؟ ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ عدو واحد أخلقت الصقر زرعت السبايك ابحث وجدت واحداً من القتال بعد الأزرق في منطقة المهاجمين حجب الرؤية السبايك هنا رصد عدو آخر لاعب باق شوت دود شوت تبقت 30 ثانية هل بحوزة أي منكم بعض الجبائر؟ ربما كسر إصبعي أو عدد من أصابعي هل البصر عدو واحد سقطت السبايك في A جميل ولكنه ليس جميلا بما يكفي للموت فيه لنحقق الفوز ثم نغادر المكان سقطت السبايك في A تبقى عدو واحد هذا محزن أشعر بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها غيب البصر أطلقت الصقر انتهينا سقطت لسبايك في اي تبقى عدو واحد التي لا حدود لها اطلب مساعدتي وسوف تجدها Beef. Beef. Help me. البصر آخر لاعب باق لا تتعطل أي من معداتي بعد هل لا نحتفل بذلك؟ اقتلوا الجميع ميد رصد عدو في الوسط لا مفر منها سقطت السبايك في الوسط تبقى عدو واحد مثالي نقطة الفوز بعت لسباي اخر لاعب باق حجب الرؤية بي سقطت لسبايك أطلقت الصق عملتهم أطلقت الصق قتلت الثالث لاعب ضار وجدت واحدا تبقى عدو واحد فاز الجميع فاز المدافعون